Quieres comer? ¿Ya hiciste pupú? Ven, gordo. Gordo. Ay, sí, yo ya atiendo por gordo. Sí, señor. Muerto. Muerto. Muerto. Muerto. Muerto. La moto. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Ay, sí. Vente, gordo. Ven. Ven. Junto. Junto. Vamos a fastidiar a tu hermano. Ven. Ya va, dámelo, dame para darle al gordo. ¿Te engordo? No. Anda a morder un rato. <laughs> ¿No quiere jugar? Bueno, dejémoselo a tu hermano, ¿sí? Dejémoselo a tu hermano. A ver, muerto, muerto, muerto, muerto. A ver, muerto, muerto, muerto. A ver, muerto, muerto, muerto, muerto. muerto. Calendo, y sí, yo me muero, sí. sí, sí, la patica, la patica, La moto, la moto, la moto, la moto, la moto.